Sorry, but I really don't want no drama I chose my life, say sorry to my mama Tem paciência toda semana Shorty be e me queixa these mood swings Got a bitch for these up uh, Tudo, tudo por causa do plug She knows I came out of mud Now, now, now me contento com pouco Sorry, but I really don't want no drama Olá, somos já aqui dar início a mais um vídeo e hoje vocês, hoje vocês estão com uma sorte do caraças. Porquê? Temos dois youtubers. Hoje temos dois, <laughs> dois. dois youtubers. Temos um e mais um. Um profissional, outro amador. Não, não, o pior é que são dois amadores. <laughs> semana que me be catching these mood swings Got a bitch for these out Tudo por causa do plug Xixixinhas a queimar a mud Não me contento com pouco Living my life like it's part of a movie Tell your friends she can say esquecemos de, alguma coisa? Obrigado aí pela oportunidade. Não, tranquilo. Nós tenho que agradecer.